E fala galera, beleza? Tô montando aqui com mais um vídeo Desta vez galera, tá trazendo pra vocês mais um Minecraft Bom mano, faz tempo que eu não trago Ih cara, quebrou bro Faz tempo que eu não, não, trago Minecraft aqui pro canal Principalmente vídeo, tá ligado? Construindo algo inusitado aqui pro, pra vocês mano Como é essa, essa torre aqui uh, Essa torre também dos inscritos aqui Do hotel o ali o bagulho ali quadra de basquete, é, aqui tá o Subway e aqui tá o McDonald's, mano. O McDonald's tá aqui do lado. E aí já é, rapaziada, hoje eu vou estar tá construindo um metrô aí, mano, porque eu precisava de construir um metrô, tá ligado? Pra mim passar pro lado pro aqui na, na cidade, tá ligado? E toda a cidade precisa de um negócio pra se locomover, né? E é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostar. E deixa o like aí pra me saber se você gostou ou não gostou do, do estilo do metrô.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 gray As you fade away As you fade away As you to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to Bom, rapaziada, mano, já terminei aqui o bagulho, rapaziada, mano, ficou muito da hora, mano. Se liga, vou dar um rolê aqui, mano. Mano, eu queria fazer, tipo, uma estação aqui, tá ligado? Aqui na frente. E lá no final também, mas eu ainda não consegui fazer, tá ligado? Que Mano, leva <laughs> tempo pra fazer esse bagulho aqui, tá ligado, rapaziada? Olha, olha o tamanho, mano. Depois eu vou dar uma voada ali pra vocês verem o tamanho que tá, mano. Ficou bem da hora, tá ligado? Ficou bem rústico, tá ligado? Na verdade, o bagulho. Bem da hora. Aqui também eu quero fazer. Ó, <laughs> tá cheio de carrinho aqui. Outra estação aqui, uma estação maior aqui, tá ligado? E, mano, é. Aqui eu acho que eu vou fazer uma nova cidade, tá ligado? Não sei o que eu vou fazer aqui não, mano. Mas dá, dá uma ideia aí pra mim fazer, mano. Olha o tamanho do bagulho, rapaziada. Eu vou voar aqui, mano. Mano, é muito longe, tá ligado? Parece perto, porque é mais... Minecraft parece perto, tá ligado? Mas é muito longe, mano. Pra construir cada bloco, cada bloco, um por um aqui. Demorou o tempo, tá ligado? Demorou de dois dias aí pra fazer. Mas não demorou tanto quanto esse negócio aqui da NBA, tá ligado? Inclusive, eu vou fazer um bagulho ali depois pra deixar mais da hora, mano. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o túnel aí, o túnel. Entendeu? Metrô aí, mano. Construído aí com sucesso. Se você gostou.